Miarahaba tompoko lahy finaritra atompoko vavy atolotra antsika indray ary ny mety toetry ny andro ho an'ny talata alarobia sy ny alakamisy ho avy izao. Ao anatin'izay telo andro manaraka izay dia somary mafapana ny andro amin'ny ankapobeny, mijanona izay mafapana izay, ao saika manerana ny Nosy ho an'ny rahampitso manokana. Any amin'ny alarobia any kosa dia hisy fidinana misongadina ny maripana ambony aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy aty ary somary hiitatra kely aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany izay fidinan'ny maripana ambony izay any ho any amin'ny alakamisy any ho any. Hojerentsika amin'ny antsipiriany ary izay mety ho toetry ny andro izay misy izany ny zavotany na andian-javona ny vao maraina amin'iny afovoan-tany manontolo iny. Ny ankoatra izay kosa dia fandimbin-drahona sy ny masoandro, ankoatra ny izay horonantandrifin-drahona kely hitranga aty amin'ny morontsiraky ny faritra Atsinanana aty. Ny tolakandro kosa indray raha ho an'ny rahampitso talata ihany ary dia ny masoandro mibaliaka aloha somary hita mibahan-toerana manerana ny Nosy. Misy ihany ny orana tandrifindrahona miserana aty amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana, mandrahondrahona ihany koa aty amin'ny morontsiraky ny Diana sy ny Analalava aty. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidididina ny enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo araka izany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoan-tany. Ny maraina no mangatsiatsiaka indrindra fa any Vakinankaratra any fito degre celsius. Morontsiraka Atsinanana kosa dia enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré celcius izay ambony indrindra izay. Raha toa ka valo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny Nosy, efa somary tara ny fidinana aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy vokatry ny fandalovan'ny rindrin-drahona. Ny ambony indrindra kosa dia ny faritra Betsiboka sy Melaky ary Menabe, telo amby telopolo degré celcius. Tohiantsika indray ny toetry ny andro an'ny alarobia, misy hatrany ny zavontany ny vao maraina. Ny masoandro baliaka dia mbola hita taratra aty amin'ny tapany avaratry ny Nosy. Aty atsimon'ny Nosy no mandrahondrahona, mety ahitana orana tandrifondrahona ny tolakandro. Midina araka izany ny maripana ambony amin'izay faritra izay. Misy ihany tandrifondrahona aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana sy aty amin'ny Vatovavy aty. Ny mari-pana mora ho an'ny alarobia dia manodidina ny enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo hatrany aloha ny aty amin'ny afovoan-tany, ny ambony indrindra, ny aty amorontsiraka atsinanana, enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo, fito amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny Nosy, tavalasa ka hatramin'ny fito amby roapolo izany aty amin'ny Toliara aty, ny mafana indrindra kosa dia Menabe sy Boeny, telo amby telopolo degre celsius. Ho an'ny alakamisy kosa indray ary dia mbola saika maina aloha amin'ny ankapobeny manerana ny Nosy. Misy ny tandrifin-drahona aty amin'ny morotsiraky ny faritra Atsinanana, Analanjirofo, aty amin'ny ilany atsinanan'i Sofia iny mahazo an'i Sava sy Diana dia ahitana an'izay orana tandrifin-drahona kely izay. Ny ankoatr'izay hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny maripana ambony indrindra dia somary nidina ny aty amin'ny afovoan-tany, telo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo degre celsius izay ambony indrindra izay. Torak'izay ihany koa ny morontsiraka atsinanana, dimy amby roapolo, manodidina dimy amby roapolo degré celsius, dimy amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo nefa ny aty amin'ny morontsiraka. Ary rehefa ny Nosy, ny mafana indrindra dia aty amin'ny faritra Betsiboka sy Melaky ary aty amin'ny Morondava hatrany telo amby telopolo degré celsius. Mankasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany aho dia miasa anao hatrany hanaraka ny mety ho toetry ny andro ary amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.